que la temperatura suba un poco más. Y los ciclones están garantizados. Cambian las corrientes de oceánicas. También, sí. Eh, van transportando esta temperatura a lo largo de, todo, de, grandes Y eh, Ellos hacen que los huracanes cambien de dirección. Eso, es, pues eso es, este, es probado. ¿eh? Sí, sí, eh, no vuelta de hojas así. Por eso sabe la, lo que van a hacer los huracanes cuando se crean, porque hay unas corrientes ya creadas que siempre hacen lo mismo. Cuba, la... ah, sí, sí, van para allá. Pues bueno, vamos a ver eh, otra toma. Bueno, precisamente Valeria Stasensko, del Servicio Meteorológico de Rusia, declaró al diario Novie Izvestia los cambios en la ionosfera y la magnetosfera influyen en el clima y si estos cambios se refuerzan con potentes instalaciones, como las de HARP, que están también en otros sitios, es posible variar el clima de forma global. ¿Y quién lo está diciendo? Ya lo veis, Servicio Meteorológico de Rusia. Vamos a ver más cosas. Volvamos a las cartas. Volcanes. Como ¿Los volcanes también? Volcanes siempre han estallado. ¿Recordáis el de Pompeya, no? O, la historia de Cataluña, en las zonas de Olot, que quedó despoblado porque los volcanes empezaron a boom boom y se repobló con gente que venía de Irlanda. Por eso por aquí tenemos apellidos como Cross y demás, que son gente de allí, descendientes. Pero, ¿por qué se están disparando también los volcanes más que nunca? Puede ser que sean provocados. Vamos a ver más cosas. Esta página, ¿Qué es esta página? Es un informe de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos donde presentan unos conceptos y tecnologías para ir dominando el espacio en el futuro hasta el 2025, utilizando muchos elementos de los citados hasta ahora si vosotros cogéis este informe en inglés, es bastante amplio, os daréis cuenta de que todo lo que hemos ido mostrando hasta ahora no es nada más que cosas que ellos ya disponen para hacer. Y que gracias a eso provocarán una situación mundial en la cual van a conseguir sus objetivos. Y de los cuales algunos ya hemos hablado, otros aún están un poco en el aire y lo vamos a tratar en las últimas profecías que vamos a hablar aquí. pues cuidado, Y aquí empezamos con otra carta. Nos han vendido la moto también de que nosotros somos los que estamos matando el mundo, que curiosamente, ¿qué idea se nos ha promovido durante estos últimos años? Una de muy buena, por cierto, el reciclaje, ¿verdad? ¿Está mal reciclar? Está muy bien, ¿no? Mm, ¿Cuál es el signo del reciclaje? Son tres flechas que se van persiguiendo una a la otra ¿eh? en forma de pirámide. <laughs> En forma de pirámide. Qué extraño, ¿eh? Otra casualidad más, tranquilos, debe ser eso. Pues ya veis las cosas como van entrelazando. La idea que se les está vendiendo es, estamos matando a la madre tierra. ¿De dónde está sacado el concepto de la madre tierra? ¿Alguien lo sabe? La nueva era lo utiliza mucho esto. Pues no está sacado nada más que de los cultos precristianos, de adoradores de otros dioses y fuerzas extrañas, y esto se ha introducido en nuestro lenguaje habitual, la madre tierra. La tierra no es nuestra madre. Este concepto para nada aparece en el concepto bíblico, para nada. En cambio nos lo están colando de un modo tremendo. Pero, ¿qué quiere decir esto del reciclaje? nos hace pensar en algo, que si nosotros hacemos, no reciclamos, a todo el mundo. Por tanto, como todo el mundo es algo global, todos participamos de eso. Por tanto, hace falta que todos estemos pendientes de las mismas leyes. Globalización. ¿Entendéis? Este es el concepto. Y el reciclaje no hace nada más que apoyar este concepto. Pero seguir reciclando porque eso es bueno. <laughs> Pero fijaros cómo utilizan cosas buenas cuando el trasfondo en verdad es otro. De aquí poco esto va a llegar aquí, ya se ha comentado, sí. En Barcelona está, va. <laughs> Y ahora fijaros también, eh, por un lado tenemos lo que hemos venido tratando y por el otro, pues ¿quién lucha contra lo que se está haciendo en el medio ambiente? La carta nos dice ecoguerrillas. ¿Quiénes pueden ser las ecoguerrillas? Greenpeace, ¿no? Tirando el hilo de Greenpeace, veréis a dónde os lleva también. Veréis cómo la mano de la masonería vuelve a estar por allí. Es curioso, ¿eh? Pues bueno, esto no nos lleva a pensar otra vez en lo que hemos estado exponiendo hasta ahora, de crear confrontación para que una situación llegue a ser obvia y pase algo. Pues lo hacen en todos los aspectos. Vamos a ver cosas que utiliza y os digo una, cosa. Este juego consta de 450 cartas. Tuvo ampliaciones incluso, ¿eh? Mm, aquí solo voy a mostrar algunas de las cosas que los Illuminati utilizan para crear, manipular nuestros pensamientos y llevarnos a los conceptos que ellos quieren para que lleguemos a su objetivo, ¿vale? Una de las cosas que utilizan, Hollywood. Y ya lo sabéis, como dijimos la otra vez, que si miráis quiénes son los dueños de estas grandes empresas, sabéis que son judíos de la masonería luciferana, que no son bromas. Por eso los mensajes que transmiten las películas de Hollywood son a veces mucho más importantes de lo que nos imaginamos. No todo es peliculita y ya está. ¿Qué más utilizan? Videojuegos, lógicamente. ¿No nos están idiotizando a los chavales los videojuegos? puede haber alguno que vale, ¿no? Pero por norma general, ¿qué están causando? ¿Y qué van a llegar a causar? ¿Cuáles son los que más se venden? ¿Los Claro. ¿Los que más se ve. <laughs> sí, por supuesto, matar, matar indiscriminadamente, el concepto de violencia y muchos otros, ¿no? Muchos otros. El que salió, el otro día lo dieron en el telediario, a menos que salió, que con una, una parecita de estos han de hacer se, ven con el puño, pues adelante <laughs> de la pantalla. Tú haces lo mismo. Sí, sí. Trata de apalar, uno con un palo y le daba otro. Y tú tenías que hacer lo que veías. Sí, sí, claro. Es, normal. Eh, eh, están, están cautivando las mentes a su modo. Sí, sí. Fijaros también en esta curiosa carta. ¿Activistas gays? ¿Qué tiene que ver esto con la masonería? Pues sí, mucho. Empezad a tirar del hilo y veréis cómo detrás del movimiento gay están precisamente ellos. Fijaros por qué desde tan poco tiempo para acá se está motivando tanto a que lo gay sea bueno y que si tú opinas que eso no es lo lógico, no es lo normal, tú estás retrógrado. Encima eso. Claro. ¿Veis cómo van creando? Se casaron, sí. Bueno, pues están en pocos años han manipulado la opinión pública. Yo recuerdo de chaval que si había algún chico que ya era un poco así, bueno, era el pitorreo general, pobrecillo, ¿eh? Claro, tampoco estaba bien eso, por supuesto, ¿no? Pero ¿De qué forma lo han ido colando como algo bueno? Pues, ¿qué cantidad de presentadores van apareciendo por las televisiones nacionales? Que son así, que lo manifiestan, y qué cantidad de personajes de Hollywood, de todos los sitios, que se manifiestan así. Y ahora eso es lo, bueno, es correcto aceptar eso y eso es, es lo que hay que hacer. ¿Qué implica eso? Bueno, es lógico, si todo el mundo fuera gay, el mundo no duraba mucho, ¿verdad? Es lógico. Pero bueno, eso implica también corrupción, aunque suene duro decirlo. Yo no sé si aquí hay algún gay o no. No lo sé, es verdad. Quizás estoy poniendo la pata, pero es la verdad. Hay incluso eh, un señor que escribió un libro de, de qué viene el ser gay en verdad, muy a fondo, y de cómo se puede llegar a solucionar eso. Porque en verdad no es de nacimiento como se nos ha intentado hacer creer últimamente. No es de nacimiento, sino por circunstancias desde muy pequeño que te han afectado. La cosa cambia drásticamente. Pero bueno, yo no me voy a meter ahora en psicología. Lo que pasa es que cambia la óptica, lo que antes se veía como claro. A lo bueno malo y lo malo bueno. está, más complicado, porque, pero lo que pasa es que te cambia la óptica. En vez de verlo como una disfunción, no algo malo, pero como una disfunción o un problema correcto. Pues no. Eh. Es, una opción más. sí, sí. Son opciones, sí. Eh, por eso ponen BM, varón masculino, porque puede ser varón femenino. En el documento ponen BM, si antes era sexo, varón o mujer. Ahora es BM. ¿Qué es BM? ¿Me explicaron eso? Mirás en el documento y dice BM. Pero eso es una... Varón masculino. Es una posición para el tema transexual, porque ahora lo que quieren es aceptar que los carnés, los transexuales puedan cambiar su nombre por Vamos a dejar el tema de los gays, vamos a avanzar. ¿Qué más utilizan ellos? ¿Cómo? ¿Premio Nobel de la Paz? Cuidado, parecen conceptos antagónicos. Premio Nobel de la Paz y en cambio motivado por ellos. ¿Sabéis? El señor Nobel, el de los premios, era masón. Esto ya supongo que algunos de vosotros lo debe conocer. ¿Y os habéis fijado en el símbolo de la paz? ¿Cuál es? ¿Qué es este símbolo? ¿Os recuerda algo que hablamos aquí hace poco? La cruz partida, como la que llevaba el báculo del Papa, de los papas últimos, no era nada más que el signo de la paz para ellos, pero en verdad es todo lo contrario al cristianismo, es la imagen de Jesús por los suelos. Fijaros, y eso es el concepto de la paz. Qué cosas, ¿eh? ¿Qué más? ¿Movimiento feminista también? Pues sí. Investigad un poco a fondo cómo se originó y veréis cómo otra vez la masonería estaba detrás. ¿Qué más? Red Cross, la Cruz Roja. ¿Sabéis que la Cruz Roja fue hecha por masones? Y la Cruz Roja siempre se promueve que va a los sitios a hacer el bien cuando ha habido una desgracia? Pues bueno, los masones también tienen la, otra cara de la moneda que no hablo de masones que ya me entendéis, estamos hablando de masones de arriba. ¿eh? Se provoca una desgracia y luego se lleva el socorro. ¿Vale? Que forma más fácil de que las cosas tuyas vayan entrando mucho mejor agarré todo esto, lo entras en internet, en caso de los masones, y sobre sus principios es hacer el bien, ¿no? sí, sí, por supuesto. Sí, sí, sí, Pero yo me pregunto, ¿no es una forma de probar vacunas y probar cosas también en esos lugares? Bueno, precisamente hay cartas como las que hemos visto y, y otros elementos como que bueno que nos hemos saltado un poquillo, pero que en el fondo nos están demostrando que muchas de las enfermedades de estos tipos no pasan porque sí, sino que están motivadas, provocadas, y además incluso hay, hay evidencias de que cuando van ciertas organizaciones que pertenecen a ciertos grupos, de repente se vacuna mucha gente y al cabo de un tiempo pasa todo lo inverso. ¿Por qué? Hacer pruebas y esa gente igual está pues aquí vamos por el tema, ¿no? Bueno, esta carta es, eh, es un poco interesante, ¿eh? Ira religiosa. Yo no sé si veis, son dos señores con Biblia en la mano, pero ¿qué anillo llevan? Uno lleva un anillo y otro lleva algo en la solapa. El signo de qué? De los Illuminati, la pirámide otra vez. ¿Cómo puede ser religión por un lado, Illuminatis por otro? ¿Cómo cuadra esto? presenté un tema hace un tiempo en otro sitio donde precisamente demostraba y de un modo evidente que todo el mundo lo podía consultar y si queréis algún día lo trataremos, cómo precisamente detrás de los grupos eh, que están apoyando a Bush en el gobierno de Estados Unidos están precisamente los grupos religiosos, ultraderecha cristiana, que cuando empezáis a tirar del hilo os lleva otra vez más al mismo sitio. Gente metida en masonería y que trabajan por ecumenismo. ¿Recordáis que hablamos de ecumenismo, de unir religiones, católicos y protestantes y judíos en un mismo saco? Pues todo lleva a lo mismo. el tema de vida religiosa no coincidiría con estamos viviendo ahora. Eh, claro, por supuesto, se suscita una problemática y se utiliza la religión como medio para